Eh, naomba Mungu anisaidie napojibu hili jambo, lakini kiukweli nina zaidi ya miaka mingi kwenye kazi hii, zaidi ya miaka ishirini. Nimemtumikia Mungu, nimeona mengi, nimejifunza mengi. E, kuna tofauti sana kati ya mziki ule wa kwetu na na huu mziki wa sasa zikiwa kwetu sisi tulikuwa tunaimba, na ukitusikiliza kila mwimbaji alikuwa na ladha yake, hakuna aliyekuwa anaingilia kwenye ladha ya mtu mwingine. Kimsikiliza e, Boni Mwaitege unaona kabisa kuna tofauti kubwa sana kati ya Boni Mwaitege e, pamoja labda na e, nimtaje yangu marehemu mchungaji Mwansasu, kulikuwa kuna tofauti sana, hawawezi hatukufanana. Ukinisikiliza mimi ninavyoimba huwezi kunifananisha na huwezi kuni siwezi kufanana na mwimbaji anaitwa Jennifer Mgendi. Huwezi e, eh, siwezi kufanana na nyimbo za dada Bahati Bukuku. Siwezi kufanana na nyimbo za dada Neema Mwaipopo. Yaani kila mwimbaji nyakati zile. Siwezi kufanana na nyimbo za Christina Shusha. Tulikuwa tofauti. Ukimsikiliza huyu ana ladha yake. Ukimsikilizana yaani ilikuwa ni kitu ambacho kila mtu anaenda kwenye maono yake. Na kilichotusaidia sisi tulipoanza huduma hatukuanza ili kutafuta majina e, tulianza huduma, Mungu alituta kwenye huduma, lakini sisi kazi yetu ilikuwa ni kutangaza Injili, kuinua, kutangaza neno la Mungu. Haya mambo ya umaarufu na nini, yani Mungu alituinua tu, yani tukajikuta tu tumeinuliwa, hata hujielewi mpaka umeinuliwa bado hujielewi, kwa sababu tulikaza katika ku, kuhubiri neno, kutangaza neno la Mungu. Sasa ndio maana umaarufu hauwezi kunisumbua, yaani haunisumbui kabisa. Sasa vijana wetu wa sasa hivi ni tofauti. Kwanza kumekuwa na ushindani, yaani wao wenyewe kwa wenyewe wanashindana mpaka unawaangalia, unawaonea huruma. Huyu akiinuka uimbaji anataka ashindane na huyu, huyu akienda studio namwambia producer, nipe biti ambayo itamwangusha fulani eh, fanya vitu fanya vitu, yaani wimbo ukitoka upasue sasa wewe inakuwaje? Au unamwambia producer weka vitu, yani nikitoka wiki yote hii ni, mimi tu ndo niwe kwenye mitandao, yani habari ya mjini ndo mimi. Sasa ukishafanya hivyo huwezi kufika mbali, kwa sababu hakuna mtoto anayezaliwa ukiwa leba kwa sisi wa mama, alafu umemzaa mtoto alafu anakuamkia shikamoo mama, si utakimbia leba? Kwa hiyo kila mafanikio yana hatua zake. Hata ukiongea na waliofanikiwa kuna mahali walianzia. Kwa hiyo lazima ukubali kwenda kidogo kidogo. Ushauri wangu ni kwamba waimbaji wa sasa, lenga sana kwenye kuliinua jina la Yesu, kwa sababu Biblia inasema nikiinuliwa nitawavuta wote waje kwangu. Lenga sana kulitangaza jina la Yesu. Mambo ya umaarufu, kufanikiwa yatakufuata. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake yote, na mengine yote mtazidishiwa. Umaarufu au kusikika ni kuzidishiwa, unazidishiwa na Mungu katika kule kumtafuta Mungu na kumpenda, basi Mungu anakusaidia anakufanyia nafasi. So ushauri wangu ni huo kwamba wakaze kumpenda Mungu, lakini pia wasishindane, lakini pia usitafute sana kutaka dunia ikujue kwa wakati mmoja. Kadri unavyotafuta watu wakujue kwa haraka, ndivyo watakavyokushusha, watakavyokuchoka nenda polepole, huna haja ya haraka. Rekodi nyimbo zako, imba, mtumikie Mungu, piga mikutano, jistahi, vaa kwa heshima, jisitiri, usiwe mtu wa kupaparika paparika na mambo ya dunia, kwa sababu nimeona wengi wanachanganya mambo eh, mara yeye uko hivi, leo hivi, mwingine anakwambia nimeokoka, lakini suruali mlegezo, mwingine anasema nimeokoka, lakini kila mtu ana namna yake ambayo anajua kabisa kwamba hii kama mtoto wa Mungu haifai. Kwa hiyo ushauri wangu ni hivyo, kama mwimbaji wa muda mrefu, kwamba basi wakaze kumpenda Mungu na kila mtu atembee katika njia ya Mungu. Ni msanii gani kama mama unaweza kwa Sitaki kuwataja kwa sababu nilishawataja huko kwenye mitandao na nilishaongea kwa niaba ya wote nilisema, lakini walinifokea. Mnaona, mtoto akikufokea sio kitu kizuri. Kizazi cha sasa hakipendi maonyo yani watoto wa sasa, waimbaji wa sasa, ukitaka upatane naye na muwe muende vizuri. Fadhali hata mdogo wangu hapa naweza nikamuonya, maana tunatoka njia moja. Naweza nikamwambia wewe unafanya nini na asinifanye chochote. Lakini waimbaji wengi nimeongea nao na nimewaonya na hata nikawakanya kabisa. Lakini kilicho nafikiri mliona clip ile nilituma inayosema kiasi. Niliitwa nika ingizwa kwenye grupu fulani, naambiwa nijieleze, watoto wananihoji nijieleze, mama, kwa nini umetu, umesema hivyo? Si tunaimba tumebana pua, kwa nini unasema si tunaimba hivyo? Una maana gani? Na wengine wakanitafsiri vibaya, wakasema mama hapendi kizazi kipya. Hivyo ndivyo ambavyo najulikana, lakini nashukuru Mungu ameanza kuinua wachungaji wengine pia kulikemea hilo kwamba hayo madudedude yamezidi yame, yame kipimo. Yaani mnasimama kanisani mahali kwenye ibada zinaimbwa nyimbo mpya tu yaani nyimbo mpya tu mpya tu, zile pambio za kwetu za wamilele wamilele, Mungu wa baraka hauzi, yaani hamna. Utasikia tu rerere. Sitaki kuimba wimbo wa mtu, maana <laughs> hii ni media, lakini unasikia hey, ukitoka huu unafuata huu, lakini unapoimbisha pale mbele, mi nimekaa huku kwa watu naangalia midomo ya watu wengine, hawajui nyimbo, hawaimbi, lakini basi changanyeni basi ukituwekea hizo mpya mbili, tuwekee na zile za zamani hmm. eh, ambazo watu wanaweza wakaitikia. Nikufananishe na nini Bwana? yani imba, changanya hapo, ili watu wengi waweze kuimba pia waweze kuitikia. Sasa ukiwashauri hao watoto wetu, wanakwambia mama huyu ameshakuwa wa kizamani, sasa hivi tunaenda na mambo ya kisasa, lakini huko mbele watanikumbuka kwa sababu mtu mzima, mtu mzima ameona mengi. Mm. Kuhusu mavazi kidogo, baadhi ya wasanii wanavaa na mm, mm. Ndio, ndio hivyo vitu ambavyo nasema kwamba e, mtu kwa mfano anavaa unavaa hereni <laughs> unasema hapo, unasema oh, Yesu ni Bwana. Aha, <laughs> yani ni vitu ambavyo vinapingana na wewe bwana, bwana unyamanze tu mm. eh? Au unakuja umevaa nguo ambazo yani hazieleweki, unavaa nguo maziwa yote yako wazi hapa unavaa nguo yani una, mtu anakuona kabisa wewe ni kikahaba kabisa yani ile ile kidunia kabisa basi chagua moja e, acha kuchanganya mambo chagua moja usiwe mtu wa ku, watu wanashindwa kukuelewa kwamba wewe uko upande gani kwa Yesu au kwa au vipi au unakuta wengine wanavaa vinguo vifupi sana e, siku hizi kuna sketi mpya zimeingia hata waimbaji wengi wa praise team nyingi wanavaa sketi zinabana sana, inabana mpaka inaonyesha maumbile yako yote, paja lako ukubwa wake kiasi gani, yani inaonyesha mistari yako ya nguo ya ndani, inaonyesha mpaka hapa mbele panaonekana mm. pamejichora kabisa. Hiyo sio Kikristo, yani hiyo sio. Tungekuwa tunavaa hivyo, babangu, nafikiri tusingefika hapa tulipo. So, unahisi ah. sasa muwe na umoja wa kukanyana moja kwa moja kwamba kama mtu akitokea hivyo, yani kwamba mjumbe labda mwe mmoja ambao utakuwa mtu akitokea amevaa vibaya, amefanya vibaya, mnamkanya au atoke kabisa kwenye mpaji wa kwetu, mnakuwa taratibu zenu kabisa. Hatuna umoja na wala hatuwezi kuwa na huo umoja, niseme tu ukweli, kwa sababu kizazi cha sasa, yani ukitaka upatane na mtu usim, usimuonye, yani usimfokee. Watoto nyie hamtaki kufokewa, hamtaki kuambiwa. Yani ninapokuonya kwamba usifanye, mpaka wamesema huyu naye kuonya onya kila wakati Huyu naye kuonya onya kila wakati. Lakini unaangalia unaona mm. Sasa huyu hapo kwa huyo ninatafuta nini? Yaani unamuonya mtu alafu anakugeukia. Sasa unajiuliza, hivi huyu mtoto mimi namuonya usiende njia hii. Ananifokea. Sasa mimi napata shilingi ngapi pale? Unaachana naye aendelee na maisha. Lakini huduma haiko hivyo. Ukiona nimekaa miaka yote hiyo nikiwa katika huduma, huku kwa Yesu kuna kuna kanuni zake, kuna namna ambayo inabidi uwe ili uonekane kama mtoto wa Mungu sio kuchanganya changanya hivyo. Lakini sasa hivi watu ni juu kwa juu, yani mtu yani hataki umwambie kitu, shapata meneja, shatoka, shaimba kawimbo, shaparuza paruza, atakuona wewe maza umechoka, yani huwezi kumwambia kitu. Sasa mimi niko na swali. Mm. Watu mkuu wakisema sasa hivi wanamziki wa gospel wamekuwa sehemu ya biashara, yaani mtu akikitaka kudada katika nchi tu ya kidini kama hivyo, kumekuwa na gharama kubwa sana kukupata, labda hiyo unazungumziaje? Yaani kukupata katika huduma imekuwa gharama eh. Biblia inasema tunakula madhabahuni <laughs> sio biashara, lakini mpaka unaniona hapa leo, unaniona unanipigia simu, tunakualika kwenye shughuli fulani, imenigharimu sana. So kuna kila mtu ana sheria zake za huduma. Ukitaka kuja kwenye hoteli kama hii lazima upite reception, maana mpaka unakuja hapa unaiona inaitwa hoteli, ina maana kuna namna imewagharimu sana kuitengeneza kwa hoteli, mpaka tunapenda tunakuja kama hapa tunafanya mahojiano, kuna gharama. So sio biashara, lakini kuna namna fulani ambavyo inabidi urekebishe mambo yakae sawa, ili uweze kumpata mwimbaji aweze ku, kufanya kazi, japo haitakiwi iwe juu sana, unamuumiza aliyekualika. Ni mazungumzo tu kati ya wewe na aliyekualika, mnafanya mazungumzo, mnapatana, mimi nitakuja, lakini naomba mnibariki kiasi fulani, hivyo tu. Labda una management na mtu akikuhitaji wewe aizidi shingapi na haipungui shingapi? <laughs> Sitaki kimo kipana, lakini inakuwa milioni mbili, lakini aifungui laki tano. Na je, una mpango wote kuja kusimamia wasanii kama alivyofanya Mr. Peter ili kurithisha kile kizazi chako cha sanaa? ndio maana nika ngoja nianza kujibu la, la kwanza ni kwamba mi siwezi kutaja kiwango hapa kwa media kwamba mtu akinihitaji awe na kiasi fulani, kwa sababu mialiko yetu inategemea na eneo, mahali ni mkoa gani, mahali gani nimealikwa. Nikienda Kongo pana gharama yake eh, nikienda Burundi pana gharama yake, nikienda Marekani, yani nikienda popote pana gharama yake kutokana na jinsi ambavyo nimealikwa. Kwa hiyo hiyo ni mazungumzo kati ya mtu na aliyemwalika, mnapatana alafu unaenda kufanya kazi, na kiukweli inabidi kupatana. Lakini nikijibu jambo la pili nimelisahau. Ndio maana nilianza kwa kuwapongeza kwa kuwapongeza kwa kuzindua hii e, press ya Takata ni, ni press nini lebo ya Takata. Nimeanza kwa kuwapongeza kwa kuzindua lebo ya Takata kwa sababu mi binafsi siwezi kufanya, siwezi kufanya kwa sababu e, kuna vitu fulani vimenivunja moyo kuona kwamba unaweza kumsaidia msanii na akatoka akafanya vizuri akatoka, lakini baadaye anakutukana anakugeuka, yani anaweza akakwambia kwamba hata bila wewe Mungu angetuma mtu mwingine. So ni, ni vitu tu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vika vikamvunja moyo mtu. So ndio maana nikasema nawapongeza na nawatakia kila laheri, lakini binafsi sina maono ya kufungua eh, kitu kama hicho. Ah, hmm. hmm. Mimi nafurahi sana mara nyingi ninapoona e, kwa sababu kizazi cha, cha hiki ambacho tunacho sasa hizi kimzuga upendo mkono kimzuga fitina mwang'onda ni kizazi ambacho hakiwezi kuelewa mlifanya nini, lakini kuna kitu ambacho mimi nataka nipate ufafanuzi kutoka kwako. Mm. E, nasema ni waimbaji. Mimi mwenyewe huwa nakataza sana neno wasanii, waimbaji au wainjilishaji kwa njia ya nyimbo e, au kwa njia ya uimbaji. Tunaamini mnainjilisha e, habari njema habari njema always inabebwa na neno la Kristo. Lakini mm. sasa una, unaonaje au una maoni gani kuhusiana na tungo nyingi ambazo sasa hivi zinaendelea ambazo zinajikita sana katika mipasho, vijembe na misultano? Yaani sasa hivi imefika mahali hata watu hawahangaiki tena na, na, na taarabu kwamba hata kwenye nyumba za kupanga mtu kama ana jambo kwa ajili ya mwenzake, basi anamwekea tu wimbo wa gospel, basi anakuwa ameshampelekea mipasho mwenzie, eh, walisema walijua kwamba sitapanga, sitajenga, sasa niko hivi, yeye eh, walisema hivi na hivi yeye eh, walisema sitaolewa, sitazaa. Yaani ni hicho wali. Sasa unajiuliza hivi, Mungu kweli anaweza akakubariki wewe kwa ajili ya wasute watu wengine? Hiyo kitu kama mwimbaji, kama mtumishi wa Mungu, unasemaje katika hiyo? Hata mimi kuna nyimbo ambazo nimeimba nikasema, walisema hautaolewa hauta, hauta niacheni niimbe, niacheni nicheze, maona eh? Hmm. Nikasema Walisema hautaolewa, eti wewe una mikosi. Yesu uliyemtegemea amejibu maombi yako. Umeelewa eh? Naposema hivyo ni kwamba ni kweli yanasemwa na hata wewe una, una, una, unayo ambayo wanayasema kwamba hautatoboa, utafanya hivi. Hiyo ni katika wimbo tu, lakini sio kwamba nina chuki na mtu na simjui aliyesema, lakini najua wanasema, kwa sababu hamna mtu asiyesema. So wakati mwingine tunaimba hiyo kukamilisha ule ujumbe, kwa sababu bila kusema hivyo kwenye wimbo kuna maneno yakikosa, wimbo unakosa uzito, na kuna mwingine tena unakuja wimbo mpya ambao unautoa unasema e, walisema yani nikakiunganishi tu fulani. Lakini nikijibu swali lako ni kwamba ni kweli kwa sasa kuna e, uimbaji ambao umeingia kwa sasa hivi, yaani utasikia tu Mungu anase, mtu anasema Mungu waue hao adui zangu, waue mwambie kuwaua hao mbwa mbwa mwitu wakali wameniinukia. Yani mtu anatafuta maneno yale mzinga, mtu anatafuta ile ni mbweha tu, yani ni maneno ambayo kidogo yana ukali sana, kwamba ungeweza tu kusema wanaonichukia e, wasionitakia mema, yani ukali wa maneno umeongezeka, na ukiyatafuta hao hayo maneno yapo kwenye Biblia <laughs> sio kwamba hayapo, yapo, lakini sasa mtu anatumia hiyo rungu. Unaona, ukisha ukishaimba ukamwambia mtu ah, huyo uh, ni mbweha, nikamatie huyo mbweha, yani <laughs> ni, ni makali kidogo. Kwa hiyo naweza tu nikatoa ushauri kwamba e, utunzi namna ya kutunga wimbo. Ndio maana mara nyingi unatakiwa ukishatunga wimbo pawe na mwalimu anayeweza kupitia na kupitia kwamba hili neno ah, ili kali sana, toa hili, weka hili, mm. anayejua zaidi yako, ili akusaidie kunyoosha ile mistari, kupunguza ukali wa, wa, wa, wa maneno. Ni ushauri tu lakini